For this episode, Miss Adinda will tell you about actually what is the oral examination and what is differences between written examination. Well guys, actually after you hear the difference word ya, the one side is oral examination and the next side is about written examination. Namanya aja beda jadi pengaplikasiannya juga beda when you taking a course in Happy English course one adult you take the holiday program or CTC program or English specialist of course when you are learning English with Happy English course 1 during a week of course you will face the oral examination Nah, kamu akan menghadapi oral examination. Namanya aja oral examination, guys. Berarti adalah ujian yang cara menjawabnya atau giving questionnya adalah lisan. Jadi face to face with the teacher and the teacher will give the question and must answer the question. Nah, jadi setiap seminggu sekali nih, teman-teman akan menghadapi oral examination. Apa aja Miss Linda materinya? Materinya adalah seputar grammar yang sudah kamu pelajarin selama uh, kurang lebih satu minggu. Jadi semisal nih, Miss Linda give the example ya, when you are the CTC student kalian ambil yang program 3 bulan maka di bulan yang pertama nih di minggu pertama pula kalian akan menghadapi yang namanya oral examination nah biasanya untuk minggu pertama ketika kalian mengambil CTC program itu grammarnya sudah sampai 4 tenses simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous nah kalian akan menghadapi oral examinationnya hari Sabtu Nah, jadi the total of the question only four questions. The teacher will give you one question first and the teacher will give you a few minutes for thinking first eh, tapi nggak boleh lama-lama ya tapi nggak boleh lama mikirnya karena kalau semisal nih kamu too long for thinking ya of course nanti teacher kamu bilang oke okay, lanjut nih sebelahnya gitu jadi uh, kayak kursi panas gitu loh karena yang maju itu kayak empat orang tapi empat orang ini akan mendapatkan soal yang berbeda meskipun uh, model soalnya sebenarnya sama for example ya nomor satu kita adalah translate to English tapi setiap empat kalimat yang mau ditranslatein ke English itu Kan beda-beda jadi gak bisa contek nah mengapa karena ini untuk melatih mental kalian dan di luar eh, nggak nggak perlu tulisan gitu loh jadi dimanapun situasinya mau itu kalian paham grammar betul nih secara tulisan tapi kalian juga harus bisa menggunakannya dan salah satu untuk melatih mental kalian itu for speaking English kalian harus mengikuti oral examination Nah, jadi kalau benar semua kalian akan mendapatkan all right ya all right tapi kalau misalnya mendapatkan salah semua berarti all mistakes biasanya teachernya akan bilang kayak gitu all mistakes one right two right three right all right nah kalau mendapatkan satu tadi one right kayak gitu nah, jadi oral examination ini akan kalian hadapi setiap minggunya misalnya misalnya tadi kan mencontohkan yang program CTC kan berarti bulan pertama di minggu pertama itu namanya oral examination Kemudian lanjut lagi kan, masuk ke minggu kedua. Nah itu juga masih sama, setiap hari Sabtu akan ada oral examination. Tapi uh, untuk harinya depend on the teacher and depend on the period ya. Tergantung periodiknya dan tergantung teachernya. Sometimes the oral examination uh, akan diadakan hari Jumat atau juga bisa jadi hari Sabtunya. Jadi depend on that period kemudian minggu ketiganya juga masih sama oral examination nah the last week in the first month nah baru nih di uh, minggu terakhirnya setelah tiga kali oral kalian akan menghadapi namanya written examination yaitu ujian tulis di mana materinya mulai dari pertemuan pertama ya mulai dari pertemuan pertama minggu pertama sampai minggu keempat jadi langsung dijadikan satu kalian akan mendapatkan written examination jadi seperti itu guys nah masuk lagi ke bulan keduanya di minggu pertama of course sama kalian akan menghadapi oral examination di first week di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, baru yang minggu keempatnya menghadapi written examination. So, until now, have you understood guys what is the difference between oral examination and written examination kan? So, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. The last I say, Wassalamualaikum.